смотреть. Капец. Тут больше слышно. Аймаус нас снова будет. Разбуди, пожалуйста, за меня сирену. Сирену. Вставай, Вставай, сука! Твою Скримера с этого. Дьявол, ты здесь шумишь? Бумбан! Бумбан! Да! Волк не съел. Регион Калас. Когда покемоны плачут, люди улыбаются. Соответственно, прибудет <laughs> Окей. Как это круто, ребят. Как жесть. Пикачу! Прекрати орать! Я просто приветствую регион Калас. И как только я сойду с запада... Регион Калас? Блин, как это круто! Да я ж пошутил. Да хули! Меня зовут Леш! Да мне похуй! Это сколько нужно монтировать? Круто, круто, круто. Да, Нам нахуй. Нам нахуй. А как насчет гранаты? Меня зовут Эш. Но Пикачу! Пикачу! Дед Клинов, Это очень приятно. Меня зовут Эш. Это Пикачу. Да ладно. Я, я, я устрою свою первую битву с тобой. Что скажешь? Давай. Интересно. Это жанра. Это... Это что? Там Ну, тут 10 минут пару, поэтому реально такой.

Вот это да. Вот, это я понимаю. Если надумать, Если кстати, Покемон Слэп 17 сезон. Давай! Ноускоп! No